नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार थामी हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्यार तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु to all my teachers. Thank you, teachers, and we wish you a happy Teachers Day! Happy Teachers Day! teacher one.